igice cya mirongo ibiri na kabiri igice cya mirongo ibiri na kabiri efeso abakristo ba mbere efeso abakirisito ba mbere dusenge uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe rihabwa icyubahiro nami tugiye kumenya iby'abana ba kirisito ba mbere bo mu gihe cy'ishengero rya efeso mwami turakwinginze utuyobore kandi mwami uduhe gutahura mu buryo bwimbitse no gufata ingingo zibereye mu gihe twiga ijambo ryawe ku izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen nk'uko nari mpereje kubivuga icyigwa cyacu cy'uno munsi kivuga ngo efeso abakristo bo hambere mu kigwa cyacu cyarenganye twari twabonye ukuntu yesu yashyizeho ubwoko bushasha ihanga rishasha urubyaro rwa isirayeli bwo mu buryo bw'umubiri kandi yesu hariya muri yohana igice cya mirongo ibiri na rimwe niwe yise ubwo bwoko ishengero ry'iwe iryo shengero yesu amaze gushika mu ijoro yareretse yohana ibiringo birindwi ishengero ry'iwe rizocamo gushitsa ku muhisi w'umuhero aho yesu kirisi azogaruka uno munsi turaba ikiringo cya mbere yesu yerekanye yuko kigereranya kigereranywa n'igisagara ca efeso efeso bisobanura iki efeso bisobanura ikintu cy'igikundiro canke ico kwifuzwa ndashaka ngo mumenye ibyerekeye kino gisagara ca efeso kugira tumenye n'impamvu yesu yagereranije ishengero rya mbere nk'igisagara cya efeso kubera iki ishengero rya efeso ni kuvuga ishengero ryari risanzwe riri muri efeso ubwa mbere ryari ishengero rifise umwete reka tubanze turabe amajambo yesu yavuze kwa rino shengero rya mbere yesu yavuze ati andika andikira umumarayika w'ishengero ryo muri efeso umumarayika bisobanura iki umumarayika bisobanura intumwa y'imana ni kuvuga ngo ugomba guha imburi abantu rero yabariwe yohana kwandikira abazebashengero abavugabutumwa bo muri efeso abaririmbyi bo muri efeso abantu bagomba gutanga imburi ihambaye kwa buno bwoko bwa efeso nibo bariko barandikirwa intumwa z'imana ku bwoko bwayo bwo mu gihe cy'ishengero rya efeso ariko kandi hatirengagijwe n'abakristo bari bari mu gihe cya efeso ku nkundire badasobanuye rino jambo abakristo kubera yuko ntitwari twaribonye mu byigwa byacu byarenganye rino jambo abakristo riraje kubera yuko ari ubwoko bukurikira kristo iyo bariko baravuga abakristo ni aba Kristo Yesu ni kuvuga ngo ni abantu biyeguriye Yesu Kristo kubwo kwizera bano nibo babwiwe ngo bandikigwe uti ufashe inyenyeri ndwi mu maboko mu kuboko kw'iburyo inyenyeri nazo ni iki inyenyeri ni murabona inyenyeri ziririye n'umuco kuvuga ngo ibikorwa byose by'amashengero ndwi niwe abifise mu kiganza ni bya bindi twabonye mu cyigwa giherutse yuko ata kintu na kimwe dushobora gukora tudafise yesu ni kuvuga ngo ibikorwa byose by'amashengero ndwi byiza biri komande biva mu biganza bya yesu kirisito akagendera hagati y'ibiterekwa kam’atara ndwi by'inzaha baravuga ngo ni kuvuga ngo niwe mugenduzi w'amashengero ndwi niwe agira avuge ni kuvuga ngo ishengero ryiwe riri mu biganza byiwe kandi ibiringo byose ishengero zizocamo birindwi niwe azoba arirongoye avuga ibi ndazi ibikorwa byawe ibikorwa yesu avuga azi kuri efeso ni ibyahe avuga ngo kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi ariko wagenzuye abitwa intumwa kandi atarizo usanga nabo n'abanyabinyoma kandi ugirira ukwihangana wirengagije ibyo ugirirwa ku izina ryanje wacobogora ariko mfise icyo nkunga yako yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere nuko ntiwibuke aho waguye ukagwa wihane ukora ibikorwa nk'ibya mbere nutagira utyo nzoza kuri wewe nture igiterekwa ku itara cawe ahantu hacu shiti wihanye ariko icyo ufise ni uko wanka ibikorwa Nikolayiti ibyo nanjye nanka uri n'ugutwi niyumva icyo mpena abwira abashengero unesha azomuha kurya kuryamye ku gice cy'ubugingo kiri mu iparadizo yo mu ijoro ino niyo mesaje sipesiyare yabwiwe abantu bo muri efeso tugira turabire hamwe nta kino cyigwa cyacu cy'uno munsi ubwa mbere yesu yarabonye ubwa mbere yesu arerekana yuko rino shengero ryo muri efeso ryari rifise umwete ubwa mbere tubanze turabe ibyerekeye kiriya gisagara mbere duce turaba n'abo ishengero rya efeso ryagereranya bose ukuntu byari bimeze ubwa mbere ishengero ryo muri efeso ryari ishengero rikomeye rikora cyane mwibuke yuko ariryo shengero ishengero ryo muri efeso niryo ryatanguje ishengero ryo muri bya bikorosayi yohana amaze kuronka umwidegembyo yimukiye muri efeso ni naho yandikiye ibindi bitabo byiwe hari iki naco muri efeso hari wari w'ubupagani abapagani bo muri efeso bari basanzwe basenga ibigirwamana by'ibiti basenga ibiti nibyo bitwa ibigirwamana hari hariho ingoro ikomeye cyane y'umwami arutemi uyu ino ngoro yiwe bayubatse mu myaka ijana na mirongo ibiri ni kuvuga ko hari ahantu hadasanzwe hari abakirisitu bakomeye cyane ariko kandi bakorera mu karere katoroshe ibindi nabyo twavuga kwa kino gisagara byari ibyahe ibyo twovuga kwa kino gisagara ni uko cyari igisagara cubatse ku nkengera nico washikirako uvuye mu mazi kino gisagara cari gisagara gihurumbirwa nyabagendwa nico gituma cari gisanzwe citwa igisagara c'igikundiro efeso canke ahantu ho kwifuzwa hari hariho bizinesi harakoreka ibintu bitandukanye haragenderwa cane hari hari ibintu vyiza hakabaho n'abana ba kirisito bakenyi bari mu mutigiri mwinshi w'abantu basengera ibigwamana rero niyo mpamvu yesu yarabye icyo gisagara acashaka ashaka kukerekana n'ukuntu ishengero ryo hambere naryo nyine ryari rimeze ishengero ryo hambere ryari rimeze gute byatanguranye na kirisito nyine nk'uko nababwiye ati ni ishingiro rya mbere maze rirabandanya gushyitsa mu mwaka w'ijana rino shingiro ryari rifise ibikorwa yesu yarishimiye iyo mpamvu anabivuga hariya yabivuze yuko ndazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe n'ukwihangana kwawe ryari ishingiro ryihangana yesu hariho ibintu yashimiye bano bakirisitu ba mbere ubwa mbere yarabashimiye ibikorwa byiza byarishuriwe yohani igice cya kabiri ku murongo wa kabiri bari bafite ibikorwa byiza mwibuke yuko eh, rino shengero ryo muri efeso twabibonye yuko ryakoze ibikorwa byinshi bihambaye nko gushinga amashengero gukora ibikorwa by'ivugabutumwa hamwe n'ibindi yesu yarongeye kurishima ingene yihanganiye agahano mwibuke yuko mwari mu shengero nyine harimo ba sitefano batewe amabuye bakicwa bakademangwa mwari mu shengero nyine niho niho hafunzwe hakongera hakicwa ba pawulo ba petero bakicwa na nero kandi mwibuke yuko mwari no shengero nyene mwa kino gihe nyene c'umwaka wa zero gushikana mu mwaka w'ijana niho eh, niho yohana yaterewe mu ngunguru y'amavuta kandi niho yongeye gufatishwa ingingo yo gutererwa mu kizinga patimo aho yahavuye yerekerwa rino banga ry'amashengero ndwi yesu yararabishimye ingene rigenzura rikamenya abigisha b'ibinyoma iby'ejo uruhande igice cya kabiri ku murongo waho wa kabiri hamwe n'uwa gatandatu rino shengero ryari ryaratewe nyibuke yuko pawulo yari yarabyigishije abibabwira yuko niyamara kuhava hazoca haza abiyita abavugishwa n'imana atari bo hariya mu gice cya mbere cya kabiri pawulo yandikiye timoteyo igice cya kabiri umurongo waho w'indwi musome kandi kubera yuko yesu yari yaravugishije pawulo arababwira yuko abenshi bagiye kureka ibyizerwa muri garatike cya mbere ku murongo wa gatandatu gushora ku murongo w'icyenda kandi mu bikorino ba mbere igice cya mbere ku murongo wa cumi gushora ku murongo wa cumi na gatatu yesu yari yarabariye pawulo kwigisha yuko hazobaho kwica n'ibice ni kuvuga ko ibikorwa bya mbere by'intumwa byahapfuye bitangura guhinduka hatangura kuza ibintu byo kwica ibice kubera yuko hatanguye kuboneka abantu bashaka kwifatanya n'imigwi ya roma batangura kwifatanya n'imigwi ya gipagani hatanguye kuza imice umuce wa mbere wari umugwi warondera guhagararira ukuri hakabaho n'uwundi mugwi warondera gukurikiza imyumvire mibi ya gipagani muri rya shengero yesu kirisito yashinze hajyanywe ku bizamini by'ibiri abantu bananirwa na none umunsi uzobabona abantu bumva yuko kubaho bafite umugore umwe byabananiye bagaca barondera kugenda kwishingira ishengero ryabo abantu bumva yuko batobaho banywa inzoga bikabananira kubaho batanywa inzoga bagaca bagenda kwishyiraho ishengero ryabo uku niko byagendeye ishengero rya efeso ariko kandi abakristo bo mu ishengero rya efeso bari bafite kino kibazo cyo guhangana n'inyigisho z'abanikorayiti inyigisho zari zihagaze cyane inyigisho zari ziciye ku biri n'icyo gari, gari, gari, ryari ryarihanikirije ariko ibintu imana yanyaze ibintu imana yagaye kwa rino shengero ni uko urukundo rwa mbere Guari gwali gwagiye bano bantu bari baraje inshinga gusa n'uguhangana ubwabo nk'abatezwa shengero bari de xinga no na o de guhangana ubwabo nk'amakorari bino nibyo byari bisanzwe vi ukuntu vi, vi mashengero hari ibintu hari hari ibintu biboneka mwa kino gihe ugasanga mu mashengero barashwanye baragwanye abantu bakiyumvira ngo ibintu byoroshe bitanga uyobo oya iyo haje ikinyoma kigashaka gukuraho ukuri ntibyigera byoroha hacatera intambara nibyo byari no mu ishengero rya efeso nibyo byashikiye ishengero rya efeso mu gihe bagiye kwitwararika ibyo gusa bita haboro urukundo rwo kugirira abari rwo kwitaha bari hanyuma y'abandi barabyiragira abantu bari mu nzira y'ukuri bagomba kumva yuko kino kintu ari cyabo cyo gukundana cyo gushyiraho ubumwe no kwitaho abari hanyuma y'abandi gufasha abandi ibi bari babyibagiye ikindi kintu nacyo bibagiye ni uko imigigwa y'abapagani yari yitanguye kubatera yesu ntabwo yahebye ishengero ryiwe ahubwo yariyumviye kuri taransifoma ukundi kurigira ikindi kintu maze arigira inama idasanzwe inama yesu yagiriye rino shengero niryo niyo nama agira n'abandi bakristo b'ibindi bihe ino nama nayo ntiyahe mu by'ukuri ino nama ndagira ngo uyumve neza mugenzi yavuze ngo ndakugira inama ntiwihane usubire mu bikorwa byawe bya mbere nutabigira zoza kuri we nk'igisuma zo kwibagira wewe ugiye gukamangana nibyo yesu yari karavuga ngaha ariko abihana bagahindukira bagakora ibikorwa byiza bahabwa isezerano ryo kuzohabwa ku byamwa byamye ku giti cyo mu iparadizo yo mu ijoro kubera yuko abantu bari bahanze ibigirwamana by'ibiti muri icyo gihe baciye bahabwa isezerano y'uko badakwiye guhanga ibyo amaso ibiti ahubwo akwiye kuyahanga ku giti cy'ubugingo cyo mu ijuru kubera yuko ariho azohabwa ibyamwa kuri cyo mugenzi uriko urakurikirana ikiganiro mu gihugu ikiganiro cy'uno munsi mugenzi uriko urakurikirana ikiganiro cy'uno munsi ndaguhamagarira kubavana n'ingeso zawe mbi nk'uko yesu abihamagarira buri muntu wese mu gihe turaba kino kiringo ishengero ryo muri efeso ryaciye ubwa mbere wumve yuko ukwiye kuba umukristo wo kugira umwete umukristo yiteguriye kurwanya inyigisho zose z'ikinyoma zidahwanye n'icyo bibiliya yigisha ikindi nacyo urukundo rwo kwitaho abari hanyuma y'abandi rwo kwita aboro n'abapfakazi urukundo rwo kugira neza aba ariko ruganza mu buzima bwawe ntakire ijambo ry'imana